السلام عليكم ورحمة الله عاملين ايه فيديو النهاردة هيكون تكملة لفيديوهات العناية آه، اللي نزلتها زي ما نزلت لكم قبل كده فيديو عناية آه، بالشعر هنزل لكم دلوقتي آه، فيديو او مجموعة فيديوهات للعناية بالبشرة فخليكم معايا علشان تعرفوا الفيديو ده بيتكلم عن ايه بشرتنا في الصيف بتكون حساسة جدا للرطوبة وكل الحاجات العوامل الخارجية اللي بتأثر عليها عشان كده لازم يكون عندك غسول يقدر يعالج المشاكل اللي انت بتتعرضي لها دي الغسول ده انا كلمتكم عنه قبل كده في فيديوهات كتير وعلى سناب شات وعملت له بوست على انستجرام الغسول ده كتبهولي دكتور مهمته ان هو بيغسل الزيوت الزياده اللي ملهاش لازمه على الوش الاتربه الميك اب بي بينظف البشره بتحسي بعدها ان البشره fresh كده وبارده بعد الاستخدام آه، زي ما قلت لكم عنه قبل كده ان هو فيه آه، خاصيه ال cooling formula آه، ان هو بيخلي البشره تبقى بارده كده شويه احساس النعناع وال fresh ده الغسول ده تستخدميه ثلاث مرات في اليوم آه، من مرتين لثلاث مرات انا بستخدمه مرتين بس آه، نتيجته هايله جدا سعره 260 جنيه تقريبا بيقعد فتره ان انت بتاخدي حبه صغيره جدا ما بتاخديش حبه يعني ما بتاخديش كميه كبيره بتاخدي حبه صغيره تقريبا ضغطتين زي ما انتم شايفين انا جايباه بقالي فتره بس هو لسه مخلصش آه، هو امريكي واستيراد فممكن متلوش بس ممكن تطلبوه من الصيدلات الكبيره وهيجيبوه لكم آه، عادي جدا فاول حاجه لازم تعملوها ان انتوا يكون عندكم غسول مناسب لبشرتكم ده علشان انا بشرتي دهنيه فهو الدكتور كتبهولي بس اعتقد ان هو ممكن يناسب جميع انواع البشره آه وبرده ممكن تسالوا الدكاتره والصيدليين هتعرفوا منهم اذا كان يناسبكم او لا تاني حاجه انا عن نفسي كنت بحب المقشرات جدا بحب الحاجات المقشره اللي تقعدي تعملي بيها آه، مساج لوشك بس بقالي فتره آه، بقيت بحب استخدم الحاجات السريعه زي مثلا الماسك ده من هيمالايا ده ماسك باللوز والخيار بيجدد البشرة ويشيل الشوائب والحاجات الزيادة اللي على البشرة وبيشدها وبيجدد الحيوية بعد ما تستخدميه كده بتحسي ان بشرتك رطبة وطرية وناعمة كأنها ما تعرضتش لكل المشاكل اللي تعرضت لها آه، في الشمس والصيف والحاجات دي كلها ده كان سعره تقريبا خمسة واربعين جنيه آه، بتسيبيه على بشرتك خمستاشر دقيقة لحد ما ينشف وبعدين تبدأي تشيليه زي آه، زي ال sticker كده دي يتشال معاكي زي ال sticker. خفيف جدا ما بيشدش البشره جامد يعني ما بيوجعش زي المسكات النشا والجيلاتين اللي احنا بنعملها في البيت يعني ده ما بيوجعش ابدا في الحاجات دي أه لو انا عايزه حاجه اتقل شويه من هيمالايا أه او اقوى شويه في قناع الزمرد الاسود او أه واكس بلس يعني هو ليه اسمين تقدري تعرفيه هما طبعا ليه كذا كذا نوع يعني اوريكم هما كذا نوع ماسك الذهب ده يساعد على إعادة نضارة البشرة ويشد تجاعيد ماسك الفضة تفتيح لون البشرة إزالة الهالات السوداء ماسك الكافيار للبشرة ناعمة آه، وبيشيل الشعر الزائد من الوجه ماسك آه، الماس بيرطب البشرة المجهدة من آثار المكياج بيرجع لها الحيوية والنضارة ماسك الشوكولاتة لبناء الأنسجة التالفة وإزالة الحبوب الدهنية ماسك الزمرد الأسود اللي أنا جبته بيساعد على نضارة البشرة وعلى إزالة البثور السوداء والكلف ودي حقيقة فعلا يعني الماسك قوي آه، من جوه لونه أسود يعني خليني أوريه لكم بس شكلا أهو لونه أسود زي ما انتم شايفين كده بتوزعيه على بشرتك آه، وبرده بيتسيب 15 دقيقة بتوزعيه على البشرة كده وبتسيبيه 15 دقيقة وتشيليه برده زي ماسك هيمالايا زي الاستيكر كده قوي آه، اشد شوية من التاني بيشيل اعمق بينضف احسن فلو انتوا عايزين حاجة تساعد على النظافة دي السريعة وخصوصا ان احنا دلوقتي في الصيف وفي رمضان محتاجين حاجة بسرعة بسرعة تنظف البشرة فانصحكم بالماسك ده من واكس بلس الاسود وممكن كمان تجربوا المنتجات التانية بتاعتهم اكيد اكيد هتفيدكم وده كان فيديو النهاردة اتمنى ان يكون عجبكم ان شاء الله آه، هعمل لكم فيديوهات تانية عن العناية بالبشرة تابعوني ما تنسوش تعملوا like و share و subscribe واشوفكم على خير في فيديو جديد وسلام عليكم